namba 38 bado niko na wangu ukweli kabisa baba akram mwanzo mwisho hakuna shaka mtoo kama kawaida jipatie huduma hizi hapa kuwa smart nyumbani kwako ofisini kwako kwa kupata huduma hizi kwa bei poa kabisa mtu wangu unaona mambo haya bidhaa zote hizi hapa kama jinsi nilivyokuwa nimekujulisha kwamba ni kwa bei ya jumla pamoja na rejareja reja. Miliki kilichokuwa kiko bora ofisini na nyumbani kwako. Garantia ni kwa bei rahisi sana tu. Basi usikimbilie tu kwenye maduka tu, ni mradi tu ukajua kwamba hapo ndipo huko, basi ndio sehemu unakuja kudakishwa. Hapa kitu imepimwa, imepimika. Zaga kama hizi hapa za ukweli kabisa, mtoka kama kawaida. Basi hapa tunapiga bao na wengine wanafuata nyuma, si mchezo, ni kizaazaa. Basi karibu sana kwetu kwa Baba Akram kwa ajili ya kujipatia huduma hizi hapa safi kabisa, mtu wangu, na zile movie kwa bei ya jumla pamoja rejareja ziko zimejaa za kutosha, ni kila siku na kila wakati. Kwa huduma zote ziko hapo, basi unaweza kununua external pia ukajaziwa mzigo wa kutosha kabisa kwa bei poa. Anapatikana katika viunga vyote vya Motown Kilimanjaro. Andika kwenye mtandao wa kijamii Baba Akram, iwe ni Instagram, Twitter, basi utamkuta pale ametulia basi una chati mawili matatu, mnafanya biashara. Unaona mambo haya yana masingo move makali kila siku na kila wakati. Kwa namba za simu hizi hapa, basi tupo mahali kokote uliko wewe, TZ nzima, hakuna shaka, hakuna kujali, hakuna kuogopa, tuwapiga bao. Karibu sana yep. Basi episodi ya 38 hii hapa, 그 둘이 알고 보니까 Udingi kaenda mpaka huko, 뭐요? kaenda kukutana na kaenda kumwona ujamaa hospitalini kule, 만났다고 하던데요. 아 예. akashauri kitu kimoja 아유, 그렇게 따지면 천생연분 아닌 커플이 어디 있겠어요? kwamba anashauri binti yake na huyu yani <laughs> yani binti yake na kijana wa huyu mzee waende nchi za nje wakasomea masuala ya biashara, mambo atakuwa kwa vizuri. Tena waende nchi za nje 결혼하고 나면 못합니까? 근데 생각 baada ya masomo yao, basi wanaoana. Hii ni idea nzuri, kwani wasisome nchi za nje? 결혼을 하면 그 이세는 Manake wakikaa wakisoma kwa pamoja, ndio utaelewa kuhusu habari ya ndoa yao. 역시 사람이 중요합니다. Lakini kwa wafanyabiashara wachache, hii ndio talenti ya biashara zao <laughs> mimi najua hilo huyu ni babu yake na ule binti bado anatengeneza mambo ili binti yake huyu mjukuu wake are awe karibu na mzee mzee hataki anajua kuna binti mwingine ambaye mke wake anamtaka wawe kwa pamoja babu alishaenda huko tayari hospitalini kumwona rafiki yake anamtengenezea mjukuu wake njia na mjukuu wake ndio huyu kuna huyu kijana hapa ambaye ndiye babake huko pale hospitalini bado wanaenjoy unaona eh? wanadeti bado mpaka kwa sasa hivi alipoona kuna watu wanacheza gemu hapa basi akili yake huyu kijana mtaalamu anabaya sojo ilienda mbali kiasi fulani na mambo hayo. Eh, Alimkumbuka binti siku hiyo akiwa anafanya utani utani, cheza cheza nini niaje mara kumbe walikuwa wanamuona kwa sababu alikuwa hajafunga mlango. Endelea, inafurahisha sana. Basi baadaye akafunga mlango. Mawazo ujamaa akawa amekwisha Binti akashanga vipi, mbona jamaa anawaza, yaani jamaa huko hapa anamwaza yule demu mwingine, lakini huyo ndo wazazi. Basi nafikiri kwamba anachonga mipango babu yake na huyo binti kwamba awe na huyo mjukuu wake, kwa sababu wote ni wafanyabiashara watoto wao wakiwa kwa pamoja basi biashara zinakwenda vizuri lakini mshikaji kule anamwaza huyu binti na wakati huo anapomwaza huyu binti huyu binti huko na msela mwingine huku aliyempa nafasi ya kudeti kutoka auti kwa siku hiyo wanazunguka huku na kule sasa kwa sababu muda umeshakwenda jamaa akaona "Da, akimrudisha huyu binti labda hiyo chance hatoipata tena 세상에서 최고다. yani manake bibia ukitabasamu unaonekana mrembo yani kwenye hii dunia yote hakuna 나 yani manake ukitabasamu hivi najisikia raha kiasi kwamba hata naweza kuishi pasina kula chochote. Vipi, kuna kitu kwenye uso wangu? Mbona unaniangalia sana? Vipi, kuna lolote baya kwangu? aisi ukinicheki hivi? Wala, mbona una wasiwasi hivyo? Jamaa ana wasiwasi, hajiamini, hana confidence. Akaambia, jamani, asante wewe ni mtu mzuri sana sana tu. Yani hii itakuwa ni tukio la kukumbuka sana kwenye maisha yangu. Hani, kwani ushawahi kwenda Han River? Hata mimi tangu ilipokuwa nimekuja hapa busani sijawahi kwenda hata siku moja. Kwani tusiende Han River? Twende tukaenjoy. Akaamua kuvuta muda usiku wa kuendelea kuwa na ubinti. Sasa huku Han River ndio mahali jamaa kumbe yuko na ule binti mtoto ule mdingi babu yule bin, yule dingi mfanya biashara wako hapa umetulia. Ndio maana unaonekana umechoka. Eh, Anaambia idea za babu yangu kuhusu masuala magemu ni idea nzuri sana. Akasema nafikiri kwa mambo atakwenda vizuri. Mbona kila mtu anazungumzia magemu ya 3D non stop? Mimi nataka nibadilishe. 3D nataka nibadilishe iwe 3D animation. Animation manake ni vi. kuna watu ambao wanatengeneza animation, Yaani anaweza kutengeneza kitu kikaonekana labda ni kweli, Yaani wakati unapocheza game hiyo game inaonekana ukiangalia kama vile movie hivi. Si ushai kuona magame mengine unacheza wewe, lakini inaonekana kama movie OG kabisa, sio tu mtu akija mara papo akwambia hili ni game nini, mbona ni game? Ah, ah. kuna game ambazo ni 3D animation ndo kitu ambacho mshikaji anasema kwamba anataka kampuni yake ifanye kitu ambacho ni tofauti. Unaona, eh? kwa kutumia kitu ambacho ni dhaifu, unaweza kutengeneza kitu ambacho kina talent kubwa kikaonekana zaidi, sio tu mara papu unaropoka unakurupuka tu. Ah, ah, watu wanaanzia chini hapo mahali mshikaji alikokuwepo mtaala bwana Bao Sojo pamoja na ule binti ara ndipo ambapo mshikaji anapokuja na ule binti hapa, wanatafuta sehemu ambako kuna kefi, sehemu ambako ni nzuri, maeneo yake yake ni mazuri, basi wakae wapate kahawa. Basi wenzetu, wala usiogope. Ndio kama hivyo, hakuna shaka. Sijawahi kuingia sehemu kama hii hata siku moja hebu tafute sehemu ambako kuna television sehemu ambako ni nzuri sasa huyu msela wakati kuna huyu binti akashangaa huyo demu wake anamwaza siku zote kuna msela mwingine na binti akawa amemwona ana kwa ana wameonana unaona hii 백소조 baisojo 데이트 중? una deti 누나 어? kwani unauliza 야 누구도 보하니까는 좋은 시간 보내고 있는 것 같네 inaonyesha kwamba nyie wawili mna fani nyingi sana eh? Akaambia ndio, si tuna furaha. Kweli sauli ndogo sana, mpaka tumekuja kukutana hapa. Si unaona kila mtu kuna mtu wake, si tunakwenda zetu jazi ba jazi. Akaambia usifanye mambo ya magumu kwa usawa eh? Binti, punguza maneno yao. Vipi, mbona niaje eh? huyu ni mbabe mbabe Unaona hii muda wote ngumi mkononi. Binti akawa amemtuliza, akaambia basi sisi tu sehemu nyingine. Unaona hii azu charo ulinda na nzuri. Akaambia hani, inaonyesha kwamba nyinyi wawili mnalingana, mnafanana kweli kweli, na yani mnaendana. ina. Si ndio hivyo inavyokuwa, kumbe ndivyo jinsi inavyoonekana eh. hata nyinyi wawili unaonyesha njia yenu ni moja, twende bwana, ni aje? Binti kabidi amtoe, anajua mshikaji ngumi mkononi. Kidogo tu kutamka zogo, akamtoa msela mkorofikorofi kiasi fulani. Huyu bwana macho yakaiva, akaona Jilazi, lakini wakati wanapoona Jilazi yuko na demu mwingine, huyu naye yuko na msela mwingine, lakini roho yake ikamuuma, kwa sababu huyu binti roho yake nampenda Baso juu, sio huyu hapa. Huyu yuko naye kwa kutoa machungu tu, lakini bado anaumia. Lakini huyu amefurahi baada ya kwamba binti kuona mambo kama hayo basi labda ndo atabadilisha moyo wake kabisa, atauteka moyo huyu binti bibi Hani. Hani, hey. Pazuri pazuri, binti anapotezea tu, lakini roho yake inamuuma, akili yake yote iko kwa Baso Jo. Jamaa akambia ni kweli, ni pazuri, pazuri sana. Anambe nashukuru sana kukuleta sehemu kama hii hapa mara kwa ghafla tena. Jamaa siliomba tu kwa ghafla kutoka out na udem, alipoenda hapo kwa ghafla tu akaanzisha kitu kingine tena upya, unaona eh? Akasema hivi ale tuoane basi. Oh. ndoa. Yani alijikaza kwa sababu kuzungumza ile neno kwa ujasiri. Binti alitoa jicho kodo, alimshangaa sana masikini Mungu uchalii ujasiri gani tena wa kusema kwamba kuoana inakuwaje? Ndo kama hivyo. Basi leo jamaa alimfungulia mlango binti, nini tatizo? Akaambia, kwani mimi sina mkono mpaka unifungulie mlango? Huyo Hani alikuwa ni msichana wako, uone kwamba angekuwa hapa angekusema vibaya kwelikweli, labda umelishwa limbwata hata eh? lakini unamfanyia vibaya. Jamani, huyo Hani wewe. Akaambia, mimi sijui kama namfanyia vibaya. Ah, inaonyesha kama singelikuwa mimi, basi mimi wewe ndio ungelimfanyia mabaya kama haya. Kweli kabisa na maana kwamba ningeumia kwelikweli, kwa sababu kwahani inamuumiza. Je, ingelikuwa mimi maskini Mungu, binti alipokuwa amerudi nyumbani kwa kitendo au kile alichokuwa amekiona, roho yake iliendelea kuuma, kwa sababu bado mapenzi yake yako yamestaki kwa mtaalamu Bwana Bao Sojo. Mambo haya na kumbuka, nakaa kwao kabisa, anaishi kwa kina Bao Sojo. 너는 네 보고 너는 백승조 보고 그렇게 벌써 4년이다 물론 너는 얼마나 더 기다릴 수 있다 anakumbuka jinsi msela kumbe je baada ya kusema kwamba moyo kumbe kuna maneno aliokuwa amezungumza pia akaambia kwa nini wewe na mtu ambaye anaonekana mtu mwingine mimi nimesubiri kwa muda mrefu miaka minne na kusubiri tu hata pamoja kwamba ulianza nao msela miaka minne anakuzingua 너만 돌았으면 ana watu wengi lakini mimi moyo wangu ni wewe tu, siwezi kukubadilisha. Tafadhali, nafasi yako ni moja tu kwangu. Iko akaambia, lakini jogu lazima niseme Hani ya kwamba ninakupenda. Ali si, maneno ya uchali akaona, mbona washikaji wengine wakuwa wako serious na mimi sasa, lakini moyo wake unadai kwamba hawezi kumtoa kwenye moyo wake huyu mshikaji nikamwambia, lakini ndio bogo Juma, ukweli, lakini naona kama vile bado umechelewa kwa sababu ah, anakumbuka yule binti alivyokuwa amesema kwamba wao wanaenda jazba. Huko jazba kuna mambo mengi sana ambayo watu wanafanyaga. Mbona namfikiria huyu mshikaji tu Basojo? Ngoja nilale, hata usingizi siku hiyo kupata mara kidogo Ikiberesha Umesharudi nyumbani? Tinye. Wewe unajua sasa hivi ni saa ngapi? Yoransha. Saa 11. Pesa. Marito anakubasoni kutoni. Ndio tute. Yasemekana kwamba unatoka una date na ule msichana ule mtoto ule mwekezaji au siwe? Ndio mahali kila siku unapokwenda. Binti anapotoka eh. akakuta mama yake na mshikaji anamuuliza mwanae. Insana. Hapo sitemi kurununga ni usije kujikuta unafanya hivi kwa sababu eti oh, unataka huyu mzee huyu babu yake na binti awekeze kwenye kampuni ya babako. Hiyo hiyo sio sio mapenzi hayo. Adil kruki mulayo. Kwa hiyo Chalia akachungulia kula kule akakuta binti anasikiliza juu, akaamua kumropokea mamake kwa makusudi. naye Nice alimuona binti kuna mtu, akaambia kuona mdadisi, natoka naye kwa sababu nampenda, wala sio kwa sababu eti babu yake anatakiwa kuwekeza kwenye kampuni yetu, nampenda. Tuante mbona hii ni unyama? Ndawazo. Hiyo si ndo sababu. Si ndio? Bai sio jua kambi hebu niache bwana mimi nampenda ule msichana bwana ndio maana natoka naye. Sio kwa sababu ya makampuni. Sasa ili asikute kwamba alikuwa anasikiliza. Ah, Akopita si akajikwaa. Mshikaji akajikuta amemkuta hapo. Maana kichumba cha binti na chumba cha msela vinaangaliana hapo hapo. Ndani. Akamwambia rudi lakini umechelewa. Fulani tutura. Akamwambia unaonekana kwamba na ulikuwa na wakati mzuri sana ule msela kule. Temiko 친절하고 akaambia si bora eh 누구처럼 hana vikwazo na mambo mengi wala hajabanobana na watu wengi kama wewe nilifurahi ndio 네. basi mpaka dakika ya mwisho kuwa na tumaini hilo hilo kwa heri jamaa kafungua mlango akazama ndani lakini msela roho yake inamuuma binti naye kaamua kusema hivyo kwa hiyo anyanyasike jamaa yuko hapa roho yake inamuuma naye anampenda lakini hataki kudhihirisha wazi, bado ni mgumu tu. Nasema kwamba hatumsomi Msela. Chumbani mdogo wake na mtaalamu yuko hapo. chali alikuwa jalala anafahamu kinachoendelea baina huyu, anafahamu kinachoendelea baina huyo binti anaishi kwao hapo, anafahamu kuhusu msichana mpya. Dada amekwenda wasimulia wenzake. kwa sababu kujua akakutoa, anakuambia kwamba anataka kukuoa, ukamwambiaje? Hebu tuambie, ulimjibuje? Akamwambia mimi sikujibu kitu chote. Ah, kwa nini sasa usimjibu? 사람인 건 아는데 akaambia unafahamu kwamba Jugubo ni mtu babu kubwa sana 뭔가 설레는 기분이 안 들어 그렇게 갑자기 unaona eh? 묻었는데도 kwa ghafla tu anataka kunichumbia 좀 놀라긴 했지만 nilishtuka nikashindwa kumjibu 아 그냥 덤덤해지더라고 lakini sio dili kubwa kiasi kwamba mpaka kujikuta kukubali kutoka naye. Kwa hiyo wewe utampatia wapi mtu mwingine? Mtu kama ingelikuwa ni mimi, kweli kabisa ningemkubali Bobo Joe manake anaonyesha kwamba huyu Bogojo ni bora kuliko hata Baisojo. Baisojo kila siku anaonekana wasichana wengine. Dada akakumbuka, ni kweli anaonekana na msichana siku zote, akambe fikiria kuhusu hili swala, manake Hauoni mimi nafikiri kwamba huyu Basojua anakuja kumuoa msichana afu unajikuta unateseka. Lakini hebu fikiria zaidi kuhusu Bogojo kama alikwambia kwamba anakupenda. Angalia nani bora zaidi. Unanielewa kitu ambacho nachokuambia? Akamwambia ni kweli mimi nimeshakupata wala ile tabu. Ah, marafiki zake anamwambia ni bora Buguju kuliko Basojo. Unaona eh? Sasa huyu Hara anaiteka mawazo mtaalamu Bansojo, yuko hapa nyumbani kwao, anayo hela kila siku ni shopping. Akaambia umepiga black, hmm. unapendeza. Ipi nzuri kati ya hii? Nje. Hiyo white hiyo. Akaambia hata mimi nilikuwa nafikiri hivyo. shopping ya kutosha. Huyu binti babu yake si ana pesa. Unaona mambo haya. Jamaa anasema nitakulipia. Dada akitaka kulipa kama nashukuru. Basi na mimi nitakununulia chakula cha usiku. Hebu tafuta sehemu nzuri kwa ajili ya kwenda kula chakula. Hawa wanaye pesa. Unaona? Pesa ni ya kutosha. Dada anafikiria kwamba hebu jaribu kuangalia nani anayekufaa kati ya watu wawili. Unaona eh? Mara kuna mtu akamgonga ubinti kwa makusudi hapo hapo anagongana kwa sababu binti ana mawazo, haoni njiani, haoni mkobaki unadondoka. Nani anamsaidia? Ni huyu kiwembe, kiwembe huyu, unaona, akamwokotea. Lakini akipiga jicho hachezi mbali na huyu msela wake. Anama, ina maana kama mlitoka shopping bwana, si tunakwenda mamsosi nini, sinafahamu kweli. Yeye eh, eh. wanataka kuja pamoja nasi ah. ah dada hajafurahi. Kiroka? Unapenda kirombaya kiro akaambia kwamba si twende kama vipi, msaja. akaambia vote vile unakuja hauji, mimi sikuombi, sikubembelezi, wewe twende. Au kingine ni kako tu, akana hata nyama mzee, lakini kanavyokuwa king'ang'anizi laini huyu hapa. Ah, mafuta hii mzee. Sasa sijui kwa jamaa haoni. Eh? Bala. Msikia godi. Eh? Ndio maana yake. Eh na hali kuri madre na bushura eh? oh, yani siku nzima tu nini kwamba unafanya kazi bavu kabisa wewe eh. Bogojo tangu atoke out na mtoto huyu mzee alifurahi. Sasa cha ajabu, chakula wanakuja kwenye hoteli ya babake na huyo binti hapo. Babake na binti Hani ndo mwenye hoteli huyo hapa. Hani nini yaani cha ajabu, mzee akiangalia, mbona huyu jamaa yuko na binti mwingine? Wakati kwa hiyo hapa ndio kwenu? Eh. ya hapa ndio kwetu. Ah, hani wa kuni chunguka. Nikimwe uji nini? Mimi ndo napika hapa. Hoteli inaendeshwa takriban miaka 60. Ina uzoefu mkubwa. chuma sana ndio. akambia waneni bwana nyie. Mzee jamaa ndo anashubukia kabisa ili ili mzee ajue kwamba huyu kijana hamfai binti yake, manake leo kaja na binti mwingine. Unaona eh? vitu kama hivyo hapo. 가게가 너무 예쁘네요. jamani sehemu yenu ni nzuri basi bogojo akaandaa kwa sababu yeye ndio fadharation hapa akawahudumia wote watatu eh, 아까운데? akaambia ise hapa ni pazuri chakula ni kizuri kuliko hata huko kwingine 음, 성전은 성전. sojo sojo 아니, 많이는 들어요. hapa ni vip bwana 입니다. basi takula vizuri hakuna shaka pigeni diko bara bara bara bara ikashi kula kula kula kula kula kula kula kula iponi mana hmm? hizi tambe hizi kuna kitu zinawekwa hivi hapa kurajugo ibembore inaitwa vinegar baba najunge unaona eh unaona ngidaye kuna koroga koroga kidogo hapa hivi ah ah Tatu bulasto. Hata mimi nilikuwa sijui. Sema kweli. Of course. Sio ngumu hata. Wenyewe kuleni bwana, hakuna shaka. 다르게 보이네. huyu ni mtu tofauti sana mshikaji lazima atakuwa ni mtu mwema sana akaambia boyfriend wako anajua sana eh anamwambia udemu hapo 근데 이상하게 한다고 힘들면 안 돼? basi tuleni bwana manake maneno mengi anamlisha mshikaji na mshikaji anakula mbele ya babake na huyu binti hapo maskini mungu mbona ni kizaazaa si mchezo mambo haya. Your imagination, imagination will be captured in a game. Yani jinsi mlivyokuwa mna imagine na taarifa zenu mlizokuwa mezitoa kumbe mnaweza kutengeneza kitu kama game. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anatoa mawazo yake, kwa hiyo ile game ndio inatengenezwa ambayo ni 3D animation. Unaona mambo haya, na ilikuwa ina mafanikio makubwa, kwa sababu kijana ana talent kwenye kampuni akiwa wanaongozana na mwekezaji mkubwa pamoja na wataalam ambao ni genius wa kutengeneza magemu. Hilo game inaonyesha kwamba litakuwa ni babu kubwa. Hmm? Kweli kabisa, inaonekana kama vile animation king cha Liu hapa. Eh, wewe sio mtu rahisi rahisi hivi kama jinsi ilivyokuwa nimezoea. Basi anapendelea sana kupata wawekezaji wengi, kwani hilo game litafanya kazi vizuri. Wawekezaji ni watu ambao wanaweza kurusha hata matangazo yao kwenye hilo game, ni watu ambao wanaweza kutangaza biashara yao kwenye hilo game, ni watu ambao wanaweza kuweka udhamini mkubwa basi kwa mafanikio yao pamoja na wale wenye kampuni hiyo, na mambo akawa kwa vizuri. Mzee alimsifia kijana, au sio? Mimi nitamleta Haraa hapa, hmm? lazima Haraa awepo hapa ili akupe company. wewe ndo babu yake na ule msichana, unaona mambo haya jamani, hello binti amekwenda nyumbani amekwenda kumwona mzee manake nafikiri kwamba mzee karuhusiwa kutoka hospitalini huko hapa mama naye anampenda huyu binti ndio kijana wake amuoe naye akamleta akamkalisha hapo kwa makusudi binti anajitambulisha anasema kwamba jina lake anaitwa ura 그 inaonyesha kama alishakuonaga kabla 한이랑 hani 동거하는 건 알죠? na kijana wangu 네. wamesoma wote kwa pamoja mama anam, anamfanya huyu binti asije sije tu spidi spidi kwenye mapenzi ya watu mama hamtaki huyu binti mgeni mgeni mjanja mjanja huyu anamtaka huyu anaishi naye maskini ndio yawe na kijana wake na mambo hayo akami nilinunua kwa ajili mle eh jamani binti, binti yangu basi ni keki za mchele zilizokuwa pale 편하게. hata huyu binti naye alipaki hivi vitu basi 역시 오한이랑 다르네. 떡이 뭐? funga mdomo wako keki nzuri sana hizi 아, 난 케이크나 먹어볼. akaambia jamani ngoja niangalie ladha hizi keki jamani 아니 그럼 <laughs> mzee yuko hapa mzee watu anacheka tu yeye ni mgonjwa lakini anaona da hapa kuna wakati mgumu sana ngoja mi niondoke hapa kwa sababu haya mazungumzo da hata dogo naye anasema hata mi naondoka na baba hebu ngoja tuangalie mademu wawili kijana mmoja inakuwaje kila mmoja anataka nafasi hiyo kijana asomeki maasimu anaangaliana sivili imetokea pildem dada ye anaaibu anacheka yani anakomalia mpaka mapenzi yake yakae yako sawa hapo hapo kwa kumlisha o oh, leta bwana nile bwana niaje mama akawa amechukia kijana wake vile 내 아들이긴 하지만 akaambia mwanangu 정말 피곤한 성격이에요. 이기적이고 안하 akaambia ne huyu binti ashanaambia kwamba ni mtu mbinafsi hata kulishwa hataki sijui nini 근데 dada anasema sio kweli eti ndivyo jinsi ulivyo 적도 mimi ndo mamake namjua ni mtu anapenda kuboa sana watu 되고 kweli kabisa yani utajilazimishia 그러나 뭐 muda wote ni mzee wa kusoma tu mavitabu tu huyo mama anamponda kijana wake ili binti asimkubali 긍정적인 표 kumbe anamtengenezea huyo binti mwingine mazingira 네. Unaona mambo haya? vitu kama hivyo hapo 그래도 저흰 재밌어요. dada kila kitu anachoambia anapinga anasema "Ah, mbona yuko hivi yeye anamsifia maanake anamtaka mteke mazima Unaona mambo haya? vitu kama hivyo hapo balaa 고쳐서 고쳐주는 게 되돌려주는 게 바로 죄예요, 백승조. 정말요? 나도 그런 적 있는데. 와 진짜? 너 진짜 그런 적 있어? 아, 그래요. 아유 둘 다 헛똑똑인가 보다. 백승조 똑똑한 거 같죠? basi sijui anaonekana smati lakini ni mpuzi huyu kijana wangu mi namjua hana idea yoyote na fikira zake na mawazo yake 더 상처 yani manake akimpenda mtu anamsababishia matatizo tu mi ndo jinsi nilivyokuwa namjua mwanangu mimi hapa 사람 마음이라는 게 Mm, mpaka mweke mtu moyoni 뚝 떨어져 oh, ni kitu ambacho hakiwezi kusolvu hilo swala ni sawa na kusolvu mahesabu magumu hapo darasani mama mbona unaniponda hivyo <laughs> mama anaharibu kabisa ili huyo binti kama ni mwelewa kama mama mzazi huyo kijana anasema hivyo we mtoto wa kike unachosubiri ni kitu gani 유치해요. akamia mambo ya kitoto unaniita mi mtoto 이 좋아하는 거 나 뭐라고 안 해요. kwani unamfanyia fea huyu hani 왜 나까지 좋아하라고 강요해? kwani unajaribu kunifosi mimi kwake na huyu binti 넌내 아들 kwani nimeongea kimakosa Na- wewe ni mwanangu na kujua jinsi ulivyo wewe ujijue mwenyewe 모르는 대로 kwamba sijui mimi mwenyewe 백승조 sijui mahali pangu 연애까지 acha bwana kunitafia maisha yangu mama ina kwa kwaje unanichafulia kwa udem na kuingilia kwenye maisha yako wewe mtoto we 언제나 네 의견 존중했어? aka mimi siku zote naheshimu maamuzi yako sawa eh? Ah, Usimjaji mtoto wa kike siku zote, unampa tu shida tu nini niaje, unaingia kwenye mambo mengine ambayo hutoyaweza wewe. Mama, mbona mimi niko sawa tu, wala hajanifanyia vibaya bwana. Tafadhali acha kabisa ya mambo, mimi nakwambia acha. Thank you. Basi hakuna shaka mtongo, usiogope, tutakwenda kupiga bao 39 inayofuata, kama jinsi inavyokuwa nimekujulisha kwamba usimwache mkali hapa, kama uko Mo Town Kilimanjaro, mtu asikubabaishe kupata movie bwana, au siwe? Ukiwa Mo Town Kilimanjaro, maeneo kwa Mchicha pale karibu kabisa na langoni baa kule, au sio? Mm, miembeni hapo mkabla kabisa na Mama Moses Salon, au ofisi ya pili inapatikana moja kwa moja hapo katika msikiti wa Kibavu, ni karibu kabisa na Motherland Mo Town Kilimanjaro. Hawa jamaa pia wanakodisha vyombo vya mziki. Unaona mbaya? Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga namba za simu ambazo unaziona hapo. Habari ikawa safi kabisa mtongo, hakuna haja hata kuhangaika. Tuko kila kona mjomba. Wanaitwa Mo Brothers Studio pamoja na kijana Sembe yule mpare OG, au sio? Si mchezo. Namba 38 hiyo hapo, twende 39 39. Karibu. Yep.